दोस्तों क्या आपको पता है कि चूटिया जो होती है वो बारह घंटे में सिर्फ आठ मिनट रेस्ट करती है दोस्तों ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और ये फैक्ट्स आपको पता था कि नहीं पता था तो वो भी दोस्तों अगर हमारे चैनल पर न हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले